Assalamualaikum Hari ini saya mau mencoba bikin dompling sendiri guys Dan apa dompling-dompling itu uh, pangsit isi ya guys Bisa isi daging babi, bisa daging ayam, bisa bikin daging sapi Bermacam-macam ya guys Dan ini saya menggunakan bahan-bahan simple di dalam kulkas ada Let's go, kita lihat bahan-bahannya apa saja saya di sini menggunakan jamur kalau bahasa kantonisnya tungku daun bawang atau yang dinamakan jong pak coy atau kubis putih daging babi secukupnya yang sudah digiling eh, kulit kulit panci ya guys ini 10 dolar terus bawang merah merica atau pepper chicken powder atau roiko, terus sedikit minyak wijen buat harum-harum terus saya siapkan uh, eh, paper atau tisu tisu untuk mengeringkan ini guys karena dumpling harus kering terus wadah kosong untuk tempat yang sudah saya nanti uh, <tsk> apa itu rajang-rajang atau kita potong-potong ya guys terlebih dulu kita potong kita cuci kita kresek kita cuci kubisnya ya guys sawit putih kok kubis saya cuci sudah siap siap dicuci dikeringkan guys oh ya lupa jangan lupa dikasih uh, tepung tapioka atau tepung jagung hmm ya dan kita cuci segini aja secukupnya saja guys nah, ini simpan kita simpan ditiriskan kenapa? benihnya harus direndam kenapa tidak ada waktu panjang kayak ini ya guys nanti kita keringkan dengan tisu tisu dapur ya guys bukan tisu dan itu daun-daunnya satu siung bawang merahnya dan jangan lupa guys ini tadi jamurnya sudah saya rebus kalau di Indonesia dihalu-balupin atau di gitu itu sudah saya rebus ini nanti dikeringkan juga dihaluskan rebusnya nggak perlu lama guys 5 menit saja sudah siap kita potong-potong kita keringkan bawang daun bawangnya ya guys wadah juga kita keringkan daun bawang kita keringkan terus kita potong kecil-kecil tipis-tipis ya guys ada yang sudah babi yang sudah kita keringkan masukkan kita keringkan jamur jamur yang sudah kita rebus tadi ya guys saya tidak itu rebus tapi ini sudah saya rebus sebelumnya sebelumnya bikin konten kita potong-potong juga mengikuti selera 听懂吗？ masukkan lagi guys oh, ya, gitu. masih empat helai kita keringkan lagi bisa ngedit <laughs> kayak yang sudah pintar-pintar apa adanya saja diga saja guys que cayendo iPhone Oh. nggak gagal ini nikah pertama kali bikin jadi-jadinya seperti ini ya guys ini tadi karyanya si mbah yang sudah-sudah saya masukin kulkas ya guys dan selamat mencoba sarangi <laughs> jadi mantannya bubur kalau suka like, share, komen guys biar saya semangat bikin lagi yang lain